close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways till my shadow just like a song. राहुल रखो ना अपनी एक्स का फोन तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टा फॉलो कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड uh, यहाँ पर ही मैं कहीं आ रहा होगा मेरा हैंडल सो जाओ फॉलो करो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड फिर मिलते किसी नए वीडियो uh, एंड uh, कुछ भी आ सकता है तो उसके साथ मिलते हैं फिर